crente desacredita para sobreviver. O cético acredita para sobreviver. A elite populariza para sobreviver. O povo se elitiza para sobreviver. Capitalista socializa para sobreviver. O socialista capitaliza para sobreviver. Conservador revoluciona para sobreviver. Revolucionário conserva para sobreviver darwinistas, todos somos darwinistas. Na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinista, todos somos darwinistas. O animal conserva sua vida, ideologia esquecida darwinista, todos somos darwinistas. Na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinistas, darwinistas, darwinistas. Todos somos darwinistas. O animal conserva sua vida. Ideologia esquecida. O crente desacredita para sobreviver. O cético acredita para sobreviver. A elite populariza para sobreviver. O povo se elitiza para sobreviver. Capitalista socializa para sobreviver. Socialista capitaliza para sobreviver. Conservador revoluciona para sobreviver. Revolucionário conserva para sobreviver. Darwinistas, todos somos Darwinistas. Na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinistas, darwinistas, darwinistas. Todos somos darwinistas. O animal conserva sua vida. Ideologia esquecida. Darwinismo humano social no seu âmago profundo natural darwinista queira ou não queira sempre intrínseco na sua natureza darwinistas, todos somos darwinistas. Na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinistas, darwinistas, darwinistas. Todos somos darwinistas. O animal conserva sua vida. Ideologia esquecida.